Всем привет, народ! Всем привет, народ! С вами я, Руся, и сегодня начинаем играть, точнее, начинаем рубрику и начинаем играть Subway Surf. Погнали, что ли? А, кстати, я расскажу вам про будущий, про будущее канала. На канале, как бы вам сказать, не выходили я давно видео. Это из-за того, то, что у меня просто были проблемы с видео. Но теперь все исправилось. И я начинаю опять видео снимать всякие. И вот, э, как вы могли заметить, появилось видео про Dota 2 и появилось, появится видео про Subway Surf. На канале у друга была уже Subway, ай, <coughs> мы с ним вместе снимали. Ну, сейчас я один прохожу, друга-то нету. Так. Ну что, думаю, канал. Что про канал сказать? А, в канале будут э, разнообразные видео про Subway, а, там, не знаю, Доту. Ну, вторая часть Доты будет, потому что... <coughs> а, первая часть, как бы вам сказать. А, ну, мы проиграем, конечно, в первой части. Ну вот. Так. Ну вот сейчас сказал про канал. Ах да, мы уже еще будем снимать совместные ролики с, э, с другом. Ну, вы, наверное, канал слышали уже его. Ну что, думаю, погнали. Субвей. Logitech. Подождите. Ладно, давай, всем привет, мы опять начинаем. Просто мне там позвонили. Фух. Так. Оу, вот это было плохо, конечно. Ой, X2, блин, упал еще. Жесть. Э, думаю, еще два захода сделаю, огромных постараюсь. И на этом мы закончим. Тоже первая пробная серия. На Саввей будет. Да блин, фигли мышка сделала вот так. Оп, специально. А, даже не знаю... Ю. Блин, Даже не знаю, о чем поговорить еще. Думаю, сниму даже еще Бэтмена, Arkham City. Ну, что-нибудь еще такое классненькое. Иду. Так, лиза нужен сейчас будет. Поскорее нужно заканчивать видео. Так. оп, оп, оп, оп, оп. Вот так вот. Магнитик, давай помогай. Так. Да, кстати, народ, знаете, у меня на канале с первой серии Happy Wheels. И, наверное, Happy Wheels я тоже начну, ну, продолжу снимать. Блин. Угу. О, ну вот это вообще классная Штука, оп, полетели. Так. Эй. Он мне x два взял. Ну ладно, серию все равно нужно быстро будет заканчивать. Фух. Но при этом я не хочу, чтобы она была слишком маленькой. А, ну ладно, еще одно, несколько заходов, в принципе, сделаем. И все. Так. А, канал друга вы можете увидеть в описании, либо если у вас а, включены самые аннотации, то вы можете, в принципе, всем пока.